Да. lahat yung lumabas. Yes, pababa tayo ng Takak Road. Saan ba tayo packet? Packet ba tayo? Body palabas! Ay, <laughs> ah, to kaliwa. Oh, thank you ha. Ah. Naligaw. <laughs> Diba tayo? Dito na pala kayo ano? yun. Ano pala may dito? na yun. Ano? Nakaliwa tayo dyan, di ba? ano, sumulong. Oo. Tapos, papunta ka daw sa Legit? Google naman yan eh. Robinson lang. Oh, okay. public of the whole public party. Tapos, na kapungot na lang, ganun na kayo jeep. Wala nga jeep eh, oh. Wala. Taxi kayo. So, lapit-lapit, 1,000. Parang pupunta na Makati. Ano ka ba? 30 minutes. Wala pang 500 yan, mga 200 lang. 好 h